怎么开呀？不知道。天气好。混搭。 <laughs> Free Style，呀。今天还是有点晕。还可以，我觉得这次中午应该会非常的热。我们来拿早餐喽。一个很想吃早餐的小家伙。这是我们的豆浆、咖啡牛奶。这是黑糖包、葱油条、小方块。非常丰盛的早餐。 开心吗？早餐？不要拍那么近呐，讨厌！这不 OK 的呢。我去阳台。在下面蘑菇什么？要是没有早餐，我就吃你。好啊。你是因为这样才故意不把早餐拿上来的吧？不然你就饿，哇！真好吧，来这里吃早餐。早餐店咖啡牛奶比我们在家里的早餐店牛奶还好喝，就是有那种早餐店奶茶的味道的咖啡牛奶版。 这是什么包啊？什么黑糖什么包？这咬了会有黑糖流出来吗？当饼来搭都没有掉，好像很有，你看味道，嗯，很香，不吃虫，好吃啊！这留一半给我，留一半，不大会开哎，没有完全没有帮忙的意思，哎，我要是帮你，会有灾难啊！好，我自己来，我自己想办法。 我很开心，你很有知明。Oh my god，它是有香肠、蛋、油葱肉的花龟。这样，有没有？蛮好吃的。我要吃这个香肠。没有吃拿你手上的东西啊，妈！嗯。我，我太太跟大家说，我真的几乎原来吃蛙。有些地方人早上真的吃蛙龟。我不吃葱，但是这种干干的葱我是可以吃的。有人跟我一样吗？ 我终于知道了，挤出来，要流出来，吸掉。你好像怪婆婆，为什么怪婆婆露牙？ <laughs> 我不知道问你呀。哎，你刘海这样蓬蓬的，感觉很有睡醒的自然感。我是刚睡醒，没错。 <laughs> 你看还卡盘，拜。 觉得很舒服，就是各种心旷神怡的感觉，好幸福哦！觉得整个人都被净化了，净化了土包。这边海水其实也很蓝诶。对啊，我觉得突然觉得来这里潜水是对的。要不要下去找找，踩踩水哦，快踩踩水哦！而且这边都不是沙子，这都是小石头，所以不太会粘脚。 海味，小心哦！好痛哦！一副要破开的感觉啊！这是贝壳，是贝壳，它不是普通的石头，可是那个水好蓝，怎么办？好清澈哦，哎，很漂亮哎！啊，好冰哦！哎，不冰。 兔宝去找灯塔。Hello，这就是一个灯塔，它是国际灯塔。这个景点最厉害的地方是在，跟我走。这个景点有一个非常厉害的地方，看中奖。 <laughs> 怎么样？很厉害的地方是我们又回到原点吗？景点最厉害的地方是景点很多，但每一个景点，概你只需要花一分钟的时间。像我这样都在拖台前，才把它拖到变成有三分钟。真的是到哪里都可以把它当成他的家乡哎。 <laughs> 好了好了，太多了。 挑一个喜欢的吧。我最想是梅子的，海苔的也不错。喜欢你们会喜欢。 <laughs> 哎，他超会，他超会的。我好喜欢哦，我自己最喜欢。谢谢。 我们要回去了，你也去。是自己讲谁学，就我好饿，我想吃。你要吃饭盒还是自己选？饭盒。在上面。选什么东西都这样，非常的犹豫，不知道选什么，还在挑，还在挑，决定不了。我们每天都要花很长时间在选择上，看来看去，最后发现第一个最好，决定了。去里面吗？可以啊，里面有位置可以坐，要吗？ 嗯，走吧，票在那，可是票在我手上，不知道他什么时候才会发现这件事情。还没发现。没有票。发现了，他终于发现没有票了。八号车厢，这是右手边。好，影片就到这，里了，谢谢大家。可以吃饭了，我要吃饭真的很想吃饭。